molta sort. I saber campanada. Adéu, adéu. Ai, avui és l'últim dia de feina i avui és el dia de les campanades, que bé! Encara falta molt. ja han començat les campanades i m'ho estic perdent. La bata encara la tinc. Has de posar-me roba nova per anar. Allà, a les campanades, a, la meva família. Ràpid. Posem altra bata. Eh, què faig posant-me altra bata? Bueno, doncs així aniré. No sé què fer. Estic nerviós. Bueno, um, ostres, ja sona la tercera campanada, diu, i no sé què fer. Joder, la nostra felicitació? Fa tant de temps que ni ens en recordem, eh? Ei, sóc el doctor Ciruela i avui és el dia que s'acaba l'any. Som el 2007 i falta poc perquè arribi el 2008. Avui és el dia de... Santa Cecília? No, avui és el dia de... La castanyada? No, no, deixa'm acabar. Avui és el dia de... Sant Innocent! No, prou, prou, prou, prou! No imitis el Toni Soler. I deixa'm acabar de dir el que tinc de dir. Que el que tinc de dir és, abans que comencin les campanades, veus, ja han començat. Eh, i si poguéssim a imitar paròdies musicals? Vale. Jo et sé una, mira. Aquest home és malvat? Hòstia, la campana de tot! Estàs imitant gris. Molt bé, ho has endivinat. I les botigues? És veritat, encara no han arribat o què? No, no arriben. Thank you.